Música hola, tal de YouTube? Panas Leves. Tengo un nuevo video para ustedes y esta noche y hoy voy a subir un nuevo video. Este video lo grabé hace un año por noviembre, el día de muertos. Grabé un desfile de en Querétaro donde estuve viviendo creo. Entonces, este, les dejo el video y ya. A chequenlo si les gusta o no.